कली कल की भगवान की जय देखिए आज हम बताएंगे मलेच स्त्रियों कलकी जी को यति के लिए ललकारती है जो मछली के रूप में उनका जन्म है और उनका रूप है तो वो स्त्री के रूप में उनका जन्म है तो युद्ध में कलकी जी जिनके साथ सभी बौद्धों मलेच शक्तियों का नाश कर दिया इसलिए उनकी विचलित स्त्रियाँ बोली जब आपने हमारे पति को मार डाला तो हमारा भी नाश हो चुका है अतः आपका भी नाश करेंगे क्योंकि कल के भगवान और चीसियों में बहस हुई है यह कहकर उन्होंने अस्त्र शस्त्र कलकी जी पर प्रहार करना चाहा पर अपने सफल नहीं हुए इसी अस्त्र शस्त्रों से देवसाथ साक्षात प्रकट होकर कलकी जी का गुणगान करने लगे ये देखकर मलेश स्त्रियाँ भी कलकी जी की शरण में आईं और उनसे ज्ञान पाकर पद को प्राप्त हुई स्त्री से हमने आपको मलेश स्त्रियों के कलकी जी को युद्ध के लिए ललकारती हैं और उनसे कहती हैं हम आपसे युद्ध करेंगे इसलिए कल्कि भगवान ने उनका युद्ध जो है रूप बदल दिया और कल्कि से युद्ध करने को वो तैयार है इस तरह से हमने आपको कलकी जी के और मलेच्छ यानी मछलियों के रूप में उनकी नृत्य के बारे में बताया कल आपको और अच्छा इससे वृत्तांत सुनाएंगे बोलो की भगवान